todos. <laughs> Aquí con el sonido de un camión <laughs> o de un avión. Le damos la bienvenida, bienvenidos a todos a unirse al show Viviendo Milagros y a este segmento El llamado al amor, en el que Marina, Ana y yo, Urpi, estaremos acompañándolos en una experiencia de ir descubriéndonos, de ir conectando con ese llamado de nuestro corazón. Em, ese segmento nació em, en, una conversación a, a raíz de nuestra colaboración, que se siente una colaboración muy inspirada, que me siento muy bendecida por esta colaboración Siento que el Espíritu Santo está utilizándonos para sanar nuestra mente, que está utilizándonos a través de su inspiración para ir cada vez más, más adentro, para ir a ese contacto, a ese contacto con Él, para escuchar su voz. Y bueno, hoy empezaremos con nuestro título, El llamado al amor. ¿Cómo sentimos ese llamado al amor? ¿Qué sentimos que es nuestro llamado al amor. Yo siento que es un deseo ardiente en mi corazón de conocer quién soy realmente, es como una atracción, un anhelo, y no solo del llamado al amor de Dios, pero también el llamado de, bueno, experimentar ese amor de Dios, pero que se extienda a través de mi corazón, no solo sentirlo, sino también sentir que se extiende infinitamente. Y también eh, eh, en el curso Jesús nos dice que el Espíritu Santo ve todo como, eh, un, como un amor o petición de amor eh, y entonces también como que el deseo de mi corazón es ver con su visión, mm. ver todo desde los ojos del amor. Entonces cuando estábamos hablando acerca de cómo vamos a llamar a este segmento, eh, para mí lo que está ardiendo en mi corazón es ese llamado al amor, a experimentar ese amor que somos, a dar ese amor que somos, a ver desde la mirada del amor y obviamente que para llegar a ese amor uno primero tiene que ver todos los obstáculos que impiden experimentar ese amor dentro y creo que es ese recorrido que las tres estamos recorriendo y ese <laughs> propósito que compartimos y lo que nos conecta en una verdadera experiencia de, sí, de conexión, de intimidad, de profundidad y como Urpi dijo, me siento completamente bendecida de poder compartir <laughs> este camino con, con las dos y, eh, compartir este propósito, esta colaboración y dejar que el Espíritu Santo nos use para bendecir tanto a nuestra mente como la del mundo entero, que es parte de nuestra mente también. Eh, pero sí siento la profundidad y el, como el, el propósito eh, muy fuerte en mi corazón y por eso estoy muy agradecida. Sí, cuando vino este nombre del llamado al amor, como que las tres fue como ¡boom! Como sí, como siento como que esa es nuestra pasión o nuestra vida, es como seguir este llamado. Y gracias a Dios que estamos en un lugar donde compartimos ese propósito todos juntos, donde todos queremos lo mismo, donde todo se está usando solo para eso y de alguna manera siento que no hay nada como más, no sé, como lo que venía a mi mente es como que esta es la aventura de mi vida, esto es como lo más inmenso que puedo, por lo que puedo ir y, sentir que estamos en eso juntas, eh, se siente precioso. Y es muy bonito lo que dices porque ya no, ya pasa de ser como que un objetivo, quiero ir allá, quiero ir allá, si no es una aventura instante a instante, es el descubrirnos instante a instante cómo en esta situación, eh, Espíritu Santo, enséñame en esta situación a más amor. ¿Qué obstáculos estoy poniendo en esta situación que me impiden experimentar la totalidad de tu amor? O, o también cuando es el sentir esa plenitud de las experiencias, cuando estamos limpiando la mentecita, cuando estamos eh, rindiéndonos a estas creencias, a estos pensamientos, y llegan esos atisbos de tanta plenitud, de tanto amor, que es, quiero más de esto, ayúdame a llegar mucho más a este amor total que siento ahorita, ayúdame a quitar esos obstáculos, a hacer esa extensión de amor, a poder compartirlas con mis hermanos en las situaciones que veo hay una petición de amor. Y siento que también se vuelve en ese instante y acá en la comunidad en lo que estamos practicando, ya no se trata de, una forma, de un cumplimiento de un deber o no cumplimiento de, un deber, de un hacer o de un no hacer, sino es cómo a través de, de, este llamado se me invita o cómo puedo a través de este llamado, qué quieres que vea en esa situación que veo a un aparente hermano o una aparente hermana distinta en, no ese amor. Ayúdame a sanar mi mente para unirme a ese propósito con mi hermano y también como ambas decían, se siente como una aventura, este llamado es una aventura, un cuento de hadas y siento que también es lo que nos reúne acá, es como, ¿quiénes son estas chicas y por qué, <laughs> cómo es que aparecieron acá? Y creo que las tres respondimos a un llamado y en la forma se ve como que el espíritu, eh, lo que resuena con nosotros es el curso de milagros y lo que nos resuena con nuestro corazón es las enseñanzas de Jesús a través de un curso de milagros y de David Hofmeister y eso es hacia donde, cómo es que el Espíritu nos fue guiando a venir acá a vivir a la comunidad de Living Miracles y nosotros somos parte, sí, como somos, eh, hablamos español, hablamos inglés, que el Espíritu nos unió para compartir todas estas enseñanzas en el idioma español. Eh, y para mí se siente así como que una gran bendición poder compartir todo este regalo que yo he recibido a través de las enseñanzas de David en inglés porque tenemos las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Jesús son muy profundas. Entonces siento que si Jesús me bendijo con David, <laughs> quien puede traer tanta claridad al mensaje de Jesús y cómo se aplica esto a nuestra vida diaria, de manera práctica, ok, porque sí, como muchas veces decimos, como Jesús tienes estas ideas completamente <laughs> radicales, súper elevadas, y entonces como, ok, eh, escucho tus ideas, Jesús, sí quiero eh, vivirlas como una experiencia, pero prácticamente hablando, <laughs> ¿Cómo es que se vive eso? Y eh, creo que es una oración como muéstrame, quiero saber cómo vivir estas enseñanzas. Allí eh, para mí es que apareció David en mi percepción y cuando empecé a escuchar a David, o sea, sí, las enseñanzas eran tan puras y no solo las enseñanzas que salen de su boca, pero sino más que de su actitud, como una demostración viva de que la paz constante es posible y que es posible caminar este camino y es, posible practicar estas enseñanzas sin transigir, porque muchas veces estas enseñanzas se distorsionan como, oh sí, el amor de Dios es mi sustento, pero prácticamente hablando tengo que trabajar para ganar dinero, para intercambiar, es como el ego quiere interferir. Y luego ver una demostración de que no, sí se puede vivir una vida completamente guiada por el Espíritu Santo, una vida divina providencia, una vida en donde realmente sentimos el amor de Dios es mi sustento y tener una persona, bueno, un rol modelo, <laughs> eh, como una presencia, digamos, una presencia que demuestre que esto es posible. Para mí ha sido una gran bendición eh, y poder escuchar todo esto en inglés. Entonces ahora sí siento <laughs> como dar el regalo que he recibido y usar, eh, sí, esta habilidad de, de habla español también para poder compartir ese regalo que he recibido. Y siento que quizás a ustedes les ha pasado algo similar y la razón por la cual estamos en esta colaboración. <laughs> Sí, siento como que las tres tenemos como esa misma afinidad, como tú decías, con la demostración de David. Y, y también esa resonancia completa con un curso de milagros, como que sabemos que ese es nuestro camino. Y siento que eso fue lo que nos trajo a las tres aquí. Eh, por supuesto, yo me imagino que tampoco ninguna de las tres nos imaginamos jamás que íbamos a estar en esto. <laughs> Eh, nunca, <laughs> posiblemente. Eh, pero eso es como el, regalo también, de ver cómo se está desenvolviendo todo. Em, siento que es, llevamos muy poquito tiempo colaborando las tres juntas, como que con Marina ya habíamos estado colaborando ya por unos par de años, dos, tres años, y con Urpi te estamos conociendo, bueno, yo te estoy conociendo tal vez hace como medio año. Entonces, no sé, siento como muy bonito que estamos empezando a formar esa relación y lo que queremos hacer es que como colaboramos tan de cerca nosotras en este equipo de español, para traer todas estas enseñanzas, para traer estos shows, como que hubo una unión muy profunda entre las tres, como para dar este regalo. Y, también lo que queremos usar este show es compartir como la sanación que estamos atravesando las tres, en nuestra colaboración, mostrarnos transparentes como cómo se ve la sanación para nosotras o lo que estamos atravesando. Como de alguna manera siento que este, este segmento va a ser como de mucha autenticidad y como una conexión de corazón a corazón, como también con las personas que están viendo. Eh, queremos esa conexión con ustedes, queremos estar conectados y sí, si algo de lo que viene aquí es de ayuda, siento que es una bendición de Jesús para todos nosotros. Y también justo eh, lo, que mencionabas, es si es que sienten hacer alguna pregunta de nuestra experiencia, cómo vivimos en la comunidad o de lo que sientan, nos pueden hacer las preguntas en YouTube y en Facebook. Estamos haciendo transmisión ahorita en vivo y estamos abiertas, abiertas a, experimentarles. Y, sí, y, justo también lo que mencionabas, Anita, es cómo como esta colaboración, siento que hay mucha sanación también, es como, como una sanación amorosa, como yo lo siento, no es como, como que una sanación muy, muy, muy bendecida de mirarme. Con Marina estoy aprendiendo los cuadritos, <laughs> cuadrito para todo, pero, pero detrás de ese cuadrito de, los Excel, de, desorganización para mí está viendo mirar mi mente y cómo organizar, cómo ver mis pensamientos ya no es como que están por aquí, por allá, sino es, ok, como, como que el enfoque, como que el enfoque y la atención, y la atención a esto. Y igual, y contigo, Anita, es como, ok, ¿qué hay, qué hay más atrás de, de, esta, de esta emoción que está saliendo? ¿Qué hay atrás de, de, de esta situación que vemos en la forma que o es, o, o hay miedo a una expresión, o hay miedo al no escribir algo en, las funciones, pero ¿por qué está este miedo? ¿no? ¿Qué, creencia tengo o qué creencia hay o qué creencia percibo en mis hermanos que no se puede, que, que nos limitan? Y siento que en esa oración, en ese momento de oración es, Espíritu Santo, ¿cómo manejamos esta situación? ¿Qué quieres que haga en esta situación? algo sale. Y siento que desde ese pedir también al Espíritu Santo es que nos ha traído acá. Es, eh, lo que mencionabas también, Marina, es como, como sin saber, sin planear, sin... sin eh, hace un año me preguntaban, no, tenía ni la menor idea que iba a estar ahorita acá, ni la menor idea. Pero siento que en, esa, en ese deseo ardiente, en ese llamado del corazón tan, tan, que, que, no, que, no, que es, ya es imposible no escucharlo, es, es imposible no escucharlo, es qué quieres que haga, dónde quieres que vaya. Y, simple, y yo lo, como he sentido este camino es que yo no tengo que hacer absolutamente nada, que el Espíritu Santo se encarga de ir poniéndome las piedritas como Hansel y <laughs> me va poniendo ahí las, las, las miguitas de pan para yo ir caminando y se va volviendo en un camino de rendición, de hacerme a un lado y que Él me vaya mostrando el camino. Y es así que muy asombrosamente apareciste en mi sueñito. <laughs> apareciste sin conocer mucho en la comunidad, en un curso de Milagros Universal, tuvimos la conexión y, y, y, de ahí de pronto como que yo sentí en mi corazón que algo, algo me decía que había una invitación a, a ir más allá y a moverme. Algo en mí me decía ya muy fuerte que me iba a mover desde donde yo estaba viviendo. Y yo, te dije, me acuerdo que en una conversación les dije a Kenny y a ti, yo no sé, pero yo siento que no voy a vivir en mi casa. Yo no sé a dónde me voy a ir, pero yo siento, siento que, que el Espíritu Santo me está invitando a moverme. Y, y, como que él solito, él armaba, él ponía, ponía, ponía, y luego igual cuando vinimos acá, las comunicaciones que empezamos a tener, las relaciones, siento que, siento, siento que en, en ese llamado al corazón, en, ese, en, ese, en el escuchar, en el escuchar el llamado, se, es un poco más gentil, como dice David, siempre es muy gentil, es, se es mucho más gentil poder hacer a un lado el personaje, poder hacer a un lado lo que yo como urti creo que es mejor para mí y siento que ese es, permito que el Espíritu Santo me guíe hacia donde realmente en el fondo de mi corazón quiero ir, ¿no? que es eh, al llamado, ese llamado del amor. Sí, como también me estabas diciendo antes, es como, eh, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Todo viene de esa oración de ora, escucha y sigue. Y así es como todo se va transformando y como todo el, Espíritu nos dando esos pasitos de ora, escucha y sigue. Y sí, siento que a través de nuestra oración, eh, de, de, de, nuestro escuchar y nuestro seguir, es como que sí, ahora estamos reunidas y estamos, como Ana también decía, estamos reunidas para compartir todo esto con todos ustedes, todo lo que hay detrás de compartir estas enseñanzas, de hacer un show, como todas las cámaras, <laughs> la organización, eh, eh, los diseños, eh, compartir en las redes sociales, páginas web, <laughs> hacer las páginas web, escribir. escribir todos los textos, <laughs> como detrás de todo eso sí hay mucha comunicación y esa, creo que esa comunicación es lo que está haciendo que profundicemos en este camino interior. Eh, siempre si se me viene una parte del curso de milagros, que el instante santo es el momento en el que se da y se recibe comunicación perfecta, entonces una manera muy práctica para mí siempre de verlo es donde veo que hay obstáculos en la comunicación eh, cuando estoy abierto a recibir y estoy, estoy abierto a dar, eh, generalmente si hay algo que no se está sintiendo bien es porque hay un pensamiento que está bloqueando una pura comunicación. Entonces es ver mi mente qué pensamiento está obstaculizando esa comunicación plena en mi mente em, y es sí es entonces cuando uno está colaborando con otros es, eh, esas, esos obstáculos empiezan a volver muy evidentes en la mente de uno, como, oh, aquí o allí, ¿cómo me doy cuenta que están ahí? Cuando, cuando no me estoy sintiendo bien, es que hay un pensamiento que se infiltró en la mente que no es del mm. espíritu. Entonces, siempre una invitación a verlo con el espíritu para poder soltarlo, poder liberarlo. Y es así también como Jesús de ah, estas relaciones para, sí, para ir más rápido, es tu camino, no hay un mejor o peor camino, simplemente tu camino será distinto, una relación santa te es dada y muchos eh, pueden pensar que una relación santa es solo con una relación de pareja, pero en realidad son todas las relaciones, todos los reflejos que nos da y más elevadamente es la relación con Dios. Esa es la verdadera relación santa, la de Dios y la de Cristo pero eh, mientras que creemos que estamos en este mundo, mientras que creemos que hay personas que se encuentran alrededor nuestro, Jesús dice, no hay problema, voy a utilizarlas para que sean un reflejo perfecto de lo que está sucediendo en tu mente y a través de esos reflejos tú vas a poder sanar, vas a poder soltar, vas a poder liberar y vas a poder experimentar ese amor que eres. Mm. Y ese, sí, esa es la respuesta. Te estoy dando estas colaboraciones como <laughs> respuesta. Tú estás, o sea, tú, tú estás llamando, tú estás, tenés un deseo ardiente por Dios y Dios te está llamando y te estoy dando estas relaciones para que puedas llegar a Él. Y en eso también hay gran gratitud a todos mis hermanos con los que comparto este camino porque son mi camino hacia Dios. Y es, mm. hay una gran bendición y un gran agradecimiento por todos los que Dios bueno, el espíritu eh, me trae a, a, mi vida para poder ir hacia, hacia, hacia donde realmente deseo, que es mm. el hogar en Dios. Es como que no nos podemos perder, como que todo aparece de una manera tan obvia frente a nosotros, pero se siente también tan amoroso, se siente muy amoroso como que no tenemos que ir a algún lugar lejano necesariamente o como que siempre está alrededor nuestro que justo lo que necesitamos sanar en ese momento es lo que está siendo dado. Y también qué tan milagroso es cuando aceptamos los medios que el Espíritu Santo nos está dando. Como que ahí es donde vienen todos esos milagros y, esa ha sido mi oración, como yo sí quiero decir sí y seguir diciendo sí a los medios que me estás dando ahora para mi sanación, sabiendo que serán temporales, que van a cambiar, eh, que las circunstancias puede que cambien, pero como encontrar eso, eso como que se mantiene dentro, como saber que todo está cambiando a mi alrededor porque mi mente está liberando un montón de cosas, está transformando y, y no sé, como que siento como un amor muy profundo y una conexión muy profunda con las dos y es como que el Espíritu está usando también eso para bendecir, como, no sé, todo eso, es precioso todo eso siento que también es como ver como, sí, eh, para nosotras así es como se ve este camino, pero sí, cada, o sea, los caminos eh, es ahora escucha y sigue, y cada camino, o sea, Jesús sabe lo que tenemos que ver, pero sí, e, esta es la manera en la que se ve, esta comunidad es la manera en que se ve para nosotros ahora mismo, y es por eso que desde ese lugar compartimos, pero creo que todas las enseñanzas son transferibles. Es, Jesús, también dice, <laughs> Jesús dice, y David también lo dijo en la sesión de presentación, tú puedes aprender las experiencias de tus hermanos. Mm. Y Jesús también dice, tú puedes aprender de mi experiencia. Y el viaje a la cruz fue el último viaje <laughs> inútil, sí. el hijo, del Hijo de Dios. Y tú puedes aprender de esa experiencia como para ver que en realidad no es real y que la enseñanza de la crucifixión es enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Y si tú tomas las esas enseñanzas, tú puedes aprender de ellas. Y también esos son, como por ejemplo David, ha sido, es un gran reflejo eh, de, puedo aprender de mis hermanos o en esta comunidad también está Frances. Son grandes demostraciones y creo que a través de nuestras experiencias que podemos compartir con todos ustedes, eh, creo que el deseo del corazón es poder inspirarlos a decir como si este camino es posible, como si este yo puedo experimentar el amor, si no estoy solo, hay otros compañeros poderosos que recorren este camino junto a mí. Creo que esa es la inspiración de mi corazón, es sentir que no estoy sola y poder compartir los milagros que he experimentado y escuchar los milagros de otros, porque eso también fortalece los milagros en la conciencia eh, de todos. Eh, mm. <laughs> y es muy bonito lo que las dos mencionaban y claro, en un momento también en mi camino era, creo que me tengo que ir a India para poder despertar. <laughs> Creo que tengo que hacer... sentía lo mismo. <laughs> Creo que tengo que hacer esto para despertar, pero estamos en el momento preciso, con las colaboraciones precisas, con las personas precisas para poder reconocernos. O sea, como que no, así, así, de repente el camino, mi camino no haya sido acá, haya sido en mi casa, eh, bueno, donde vivía, donde, es como, como que siempre estamos en el momento indicado con las personas indicadas para poder hacernos responsables de las emociones que estamos tocando y, y liberarnos, ¿no? Y como que, como que seguir liberando. Y siento que, ahí también es, cuando entra el Espíritu Santo, cuando le damos ese permiso al Espíritu Santo, utiliza todas mis relaciones para recordar que todas son unas relaciones santas. Enséñame a través de todas mis relaciones a santificar todas mis relaciones. Y también, ya, y, eh, también en un momento yo dije, sí, yo quiero tener una relación santa. <laughs> y el Espíritu Santo en una de las lecciones, no puedes pedir una relación santa. O santificas todas tus relaciones o no estás santificando ninguna. Y, siento que es, en esa radicalidad también es la invitación a descubrir ese amor que somos. No es que quiero ser amor acá, pero acá no. Es, tienes, es, aprende a descubrirte en ese amor total. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Qué es lo que realmente queremos? Nuestro corazón, siento que es algo que, cada vez eh, siento como que un poco más fuerte, se va sintiendo más fuerte en mí es realmente más que me den amor, lo que yo quiero es extender ese amor, la felicidad que yo siento al dar, la, dicha que yo siento al dar, al compartir, ok, que, ¿cómo puedo ser acá? Porque no lo sé, <laughs> porque yo no lo sé. Y, ahí también, lo, que hablábamos ayer con, Andrea, también, yo no lo sé. Es en esa rendición Padre, enséñame porque yo no sé cómo caminar acá, yo no sé qué es lo que más me conviene, o lo que también tú comentabas con el pasaje, con, el, con ah, el, pasaporte. Para los que no vieron ayer, estoy también compartiendo en, el otro show, sí. Sí, sí, en el otro show, que, hubo unos temas con el pasaporte, pero sí desde mi conocimiento o desde mi identidad creo que eso no debería estar pasando, que eso estuvo mal. Mm. Ya me, ya, ya, ya me pierdo del regalo que me trae cada situación en el momento presente que, estoy viviendo. Y a, veces mucho, cuando estamos en la situación no se siente para nada como que estamos yendo en la dirección correcta, como que se siente, bueno, eso que pasó fue terrible y como que no, hay, no logramos como tener una interpretación diferente tal vez en ese momento, pero lo que yo he visto que es que siempre, aunque sea un tiempecito después, como ay, a esto era lo que me estabas tratando de decir, o wow, esto era el milagro detrás de esto, como que había una manera totalmente distinta de verla. Sí, como que Leo intenta juzgar, como esto es bueno o esto es malo, pero es imposible de juzgar como bueno o malo. Es cuál es el propósito que le estás dando. Si el propósito es sanación, entonces todo está hablando conjuntamente para esa sanación, para ver cuál es, todo lo que parece venir como es un, reflejo, para ver qué es lo que se encuentra en la mente y poder como eh, eh, dar, entregar todas esas creencias a, Jesús o al Espíritu Santo, porque también Jesús nos dice, la única creencia útil eh, mientras crees que estás en el tiempo es el perdón. Esa es la única creencia útil. Entonces, estás utilizando el tiempo para perdonar, estás utilizando el tiempo para liberar. Si estás utilizando el tiempo y todos los reflejos, la percepción para, para perdonar, entonces estás utilizando el tiempo para con el propósito del Espíritu Santo, que es el propósito más santo de todos. Pero entonces, como la forma es independiente, como si estás utilizando la forma que para, Leo puede clasificarla como eso es terrible, pero si la estás utilizando para sanar, entonces en realidad estás como estás yendo hacia donde realmente quieres estar yendo y es imposible juzgar los avances de los retrocesos. Exacto. Imposible. Mm, sí, yo, yo estuve conociendo como tantas personas en este viaje que, por ejemplo, tenían un trabajo de 8 a 5 pero era una pasión tan total por la sanación, como conozco a una que yo creo que tú también la conoces, que ella es terapeuta del habla, pero ella usaba cada sesión con sus eh, pacientes para orar, escuchar y seguir. Y dice que muchas veces ella estaba orando, no sabía ni cómo ayudar a esta persona y de repente el Espíritu Santo le daba una instrucción que se sentía como muy como loco que <laughs> podía hacer algo así. Ella la seguía y la persona empezaba a mejorar, pero todo lo usaba como para, esto. Tiene una niña chiquita y como que yo miraba, sentía su corazón y ella me decía, pero es que de alguna manera como quiero una confirmación que, está, que estoy haciéndolo bien, como será que tengo que estar en comunidad o no. Y yo, no, o sea, como que el propósito lo estás poniendo ya tan fuerte en tu corazón y como que no, ella no sentía como un llamado a moverse en ese momento, ni nada, como que era tan obvio que el Espíritu Santo estaba respondiendo su oración a través de todo lo que ella estaba atravesando en ese momento. Y, a mí fue como, wow, de verdad es que no hay una forma correcta, una forma incorrecta, sino eh, sino qué maravilloso es saber que todo está en el propósito de nuestro corazón, en esa conexión con Jesús. Y cómo es maravilloso que él utiliza las formas, porque justo me, acordé de una de las experiencias que, tuve, que, yo sentí que fue para reforzar la confianza. También en un viaje que tuve y era, iba a viajar, perdí dos vuelos. Este, se me retrasó, dejé la laptop en el carro, pero antes de ir a ese viaje había puesto mi propósito. Que mi propósito sea el que tú me guíes yo no sé qué va a pasar, yo no sé cómo va a suceder nada, pero confío en que tú me vas a llevarme a la situación y como tú quieres llevarme. Entonces, un momento, porque perdí dos vuelos, eh, perdí... Eh, eh, la laptop se me quedó en el taxi, tuve que buscar, estaba en Brasil, no sabía el idioma, entonces ¿cómo me llamo? Por favor, alguien puede llamar. Y de ahí, cuando me estaba yendo al tour, habían cerrado el tour. En ese momento dije, Espíritu Santo, acá hay algo muy obvio que tú quieres <laughs> mostrarme que yo no entiendo. Y me llevó a, un, a una colaboración, me llevó a conocer a unas personas que para mí hicieron, marcaron un clic en mi vida, como que fueron, como que tuve ese clic. Y era, pasaban carros cada cinco minutos, cada cinco minutos. Era tomar ese carro, porque en ese carro hubo ese, ese, ese encuentro si no estaba en ese momento, a la hora que tenía que estar, como tenía que estar, tal vez no se daba ese encuentro. Entonces siento que hasta las cosas que creemos que, que pueden ser fatales, siempre, siempre hay un regalo. Siempre hay un regalo y, lo que decía, siempre poner el propósito, como que todo tiene un propósito más allá, mm. que nos muestre el propósito. Derby tiene este librito muy chiquito que se llama El propósito es la única elección. Y es porque Leo dice, eh, oh, puedes elegir entre esto, aquello, aquello, aquello o aquello. Y es como, no, la elección nunca está en la forma. La verdadera mm. elección es con quién, voy a, con quién elijo pensar. Elijo pensar con el, el ego, los pensamientos del ego, o elijo alinearme con los del Espíritu Santo. Y esa es la única elección que tengo. Y sí, es un hermoso librito que está gratuito el PDF, así que seguro que Dianita lo puede <laughs> compartir con todos ustedes. Pero sí, cuando yo leí ese librito fue como, wow, sí, todo, cualquier situación que se presente. Y es también lo hermoso de las enseñanzas de que, cómo las comparte David, que él sabe cómo sí, lo, cuán prácticas son sus enseñanzas y quizás también eh, es como, esta es la, cual parece, ser la situación. Y entonces es como, desde, cómo desde la situación podemos ir hacia atrás en la mente a ver en dónde verdaderamente está esa lección. Y también siento que es parte de lo que sentimos hacer en estos shows, como agarrar distintos temas que son muy prácticos, ya sea que nosotros estamos eh, viviendo o ya sea que ustedes están viviendo y sienten preguntar, es ok, esta parece ser la situación, pero cómo el espíritu puede dar esa interpretación más elevada de, qué, de cuál es su visión y de qué es lo que realmente está sucediendo, porque siempre hay dos interpretaciones, o la de Leo o que, que, sí, que <laughs> eh, escuchado sus historias o está la visión. No sabemos bien, no sabemos bien. Pero luego sí necesitamos muchos reflejos de esa visión, de esa alineación y de ver realmente lo que está sucediendo en la mente de uno. Y hay veces que mm. cuando uno está pasando por nubes, oscuridad, no puede escuchar o no puede ver esa interpretación más elevada. Pero sí, cuando nos unimos con compañeros poderosos, ahí a veces uno puede sentir cómo viene el espíritu y cómo uno puede empezar a comprender o ver como, oh, todo está funcionando exactamente como debe funcionar como, oh, ahora puedo ver eso, ahora comprendo, como, ah, sí, el propósito es la sanación y, ah, no es nada, es lo que parece. Mm. nada es lo que parece ser en la forma, es como, si nada lo que veo significa nada. <laughs> Nunca estoy disgustado por la razón, que, creo. Mm. Y ahí empiezan todas esas lecciones, empiezan a cobrar sentido en una experiencia viva. Y puede ser nuestra experiencia, puede también ser las experiencias de nuestros hermanos, pero creo que sí, este espacio también es para eso, para unirnos y ver si hay una experiencia o, algo que estamos viviendo que parece ser que no nos está causando, que nos está parece ser que sentimos un disgusto con ello. Eso es como, ok, ¿cómo podemos hacer para poder ver como el Espíritu Santo lo ve y tener esa luz esa, en esa percepción, cómo sentir paz a, través de todo eso. Y todo viene a través de una oración conjunta. Yo siento que este espacio ha sido una oración, la respuesta a una oración para mí. Eh, de sentir esta conexión, de sentir unión, de poder dar el regalo que he recibido, de poder unirnos, pero siento que ha sido la respuesta de <laughs> todos. sí. <laughs> Eh, sí. sí. Si sentimos, tenemos algunas preguntas. ¿Sí? ¿Se siente? Sí, sí. Ok. Una pregunta de YouTube, de Árbol de Venus. Siento miedo de no ser capaz de pagar mis deudas económicas. Me encantaría si pudieran traer luz a este pensamiento que sé que es una creencia y es falso. Pero ahora no puedo negar que sí lo siento. Siempre escuché en casa que tener deudas era lo peor. Y ahora me veo encerrada en esta experiencia que comprendo que es para perdonar. Gracias por hacer esos espacios. Gracias. Gracias. Hoy David leyó, para la lección del día, leyó La callada respuesta siento que esa fue una sección hermosa y una respuesta también a lo que está sucediendo en mi corazón. Eh, siempre sí, como la respuesta nunca está en como eh, el ego busca la pregunta y la respuesta en la forma, pero en realidad la respuesta siempre está en, en el Espíritu Santo y entregar todos nuestros situaciones y problemas a él, porque él realmente nos va a poder dar esa respuesta, pero solo va a dar esa respuesta cuando vamos hacia adentro y vamos a ese lugar de silencio y estamos abiertos a poder recibir. Y mm. también siento que para mí justo <laughs> estoy atravesando sí, una situación en la que sí, mis fondos e-, económicos no son es como, se, empiezan a reducir, reducir, reducir, pero siempre, la, respuesta siempre para mí está en como compartir, la, como no esconderlo, no retenerlo, pensar que necesito eh, manejarlo todo por mi cuenta, sino a veces que como un reflejo de esa entrega al Espíritu Santo, a veces está en la comunicación con un hermano y en esa comunicación con, mi hermano puedo recibir esa respuesta, porque a esos momentos es que uno está abierto a compartir, a compartir, que parece ser como quizás es una persona, pero en realidad es, son reflejos del espíritu, entonces uno comparte y en ese compartir uno se está abriendo también a poder recibir la respuesta que se le está dando y siento que muchas de las respuestas se me han dado de esa manera, en un compartir con mis hermanos y escuchar al espíritu hablar a través de ellos y luego caminar en fe, en confianza de que Jesús me está sosteniendo de la mano y que si doy, eh, si le doy eh, mi, como el propósito, es la promesa también del curso de milagros, si tú cumples el propósito que el Espíritu te está dando, no hay ningún obstáculo, un obstáculo que desaparecerá de tu camino, siempre la respuesta va a estar ahí, porque el problema y la respuesta son simultáneos, se dan al mismo tiempo, pero es, eh, estoy dispuesto a recibir esa respuesta para mí mismo. Sí, la, a mí también me recordó a una experiencia propia, que también cuando sentí el llamado muy fuerte de venir para acá, yo de hecho tenía una deuda y, si ustedes lo ven como de una manera lógica, era una locura lo que estaba haciendo porque en ese momento decidí que no, que, o sea, que como iba a venir para acá, que iba a dejar de trabajar, eso significaba ningún ingreso, tenía una deuda y me recuerdo también con lo que tú decías, Marina, que para mí era una tensión y un estrés tan grande solo pensar que yo tenía que resolverlo sola, que estaba en mis hombros y que tenía que ser independiente, un adulto responsable, no sé qué, o sea, un montón de ideas de estas estaban pasando por mi cabeza, como que lo miraba como muy de con mucha vergüenza también, me recuerdo que nunca le pude <laughs> ni decir a mis papás de lo que estaba pasando, pero por la vergüenza tan gigante que sentía, que pensé que me iba a ir bien con, mi negocio <laughs> y que sí, no estaba yendo tan bien. Y me empecé a endeudar. Y yo creo que las cosas más grandes era lo que tú mencionabas, que cuando ya estaba aquí en la comunidad, Sentía tan fuerte el apoyo de todos los que estaban alrededor de mí que ya sentía que estaba unida en oración para ver cómo se iba a resolver esa situación. Y, como que el deseo tan grande estaba para mí experimentar que Jesús me cuidara, como que yo sentí que Él me estaba guiando a dar estos pasos de venir hasta acá. Para mí era una locura, total, era como una parte de mi mente estaba como <laughs> temblando, como, o sea, esto no hace sentido, como no sé, como que Dios en ese momento no se sentía tan, tan, tan real, tangible <laughs> o no sé cómo explicarlo, como que esa confianza aún estaba desarrollándose y, y sí, me recuerdo que vinieron muchos milagros, pero era como que Jesús me dijo, bueno, tú vas a ir a México, no vas a trabajar, yo, ok, y te voy a ayudar con esta deuda, yo, ok, pero es verdad, <laughs> porque tengo que pagar esta deuda. Y en, el, en los como que justo cuando llegué acá, hubo un amigo que cuando escuchó que yo iba a venir para acá, se sintió como tan conmovido del llamado que, tenía en mi corazón, que él dijo, yo te quiero apoyar, y me ayudó, pagando dos cuotas de dos meses. Y yo lloraba y lloraba como, gracias Jesús, gracias Jesús sé que eres tú, actuando a través de este hermano, y, y como que eso reforzó mucho la confianza. Y después fue que, dije, bueno, la opción aquí es que tengo que vender mi, carro, tengo que vender el <laughs> carro. y había como mucho miedo, como muchas cosas de esto, de que el carro era como un símbolo de mi independencia, em, era lo único de valor que me quedaba, el único plan B que quedaba ahí, <laughs> como si esto de Jesús no funciona, tengo mi carro para que me ayude, como que podía ver como esa idea en mi mente que, que si Dios Todopoderoso <laughs> me falla, que nunca va a ser así. Tenía yo mi plan B, ¿verdad? <laughs> Como, no sé, ahorita lo siento como muy, no sé, como muy gracioso, pero se, pues, sentía muy, muy, muy real en ese momento. Y mm, incluso la venta de ese carro se dio de una manera extremadamente milagrosa. Pasé meses tratando de venderlo desde, desde aquí, y no se vendía y no se vendía, como que estaba enfrentándome a una resistencia. Y hubo un viaje que tuve que volver a casa y se los prometo, el día que yo llegué al el carro, a la agencia donde se vendían los carros, él lo estaba llevando, se lo estaba, dando las llaves para, porque ahí lo iban a mostrar a las personas que estuvieran interesadas. Estaba firmando unos papeles cuando regrese la gente y me dice, mire, hay un señor que quiere un carro exactamente igual al suyo. Ayer le aprobaron eh, las cosas del préstamo del banco y ayer vio uno, pero el suyo está mucho mejor, se lo quiero enseñar. Mm, si me lo deja, se lo enseño yo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y así quedó. A la mañana <laughs> siguiente me llama. Ya, está confirmado que quiere su carro. Yo, wow, o sea, como en menos de 24 horas. Eh, se dio ese milagro y con eso pude pagar todas mis deudas y, y como sentir ese apoyo, pero como que no solo era como como que estas ideas de confianza y de divina providencia era algo que tenía que como que sentir, como que no se quedara todo ahí en las nubes, porque eso siento que a veces me pasa mucho a mí, como que se queda ahí, pero era como que el espíritu lo quería hacer una experiencia totalmente real y tangible para mí. Y ahí es cuando vino, este milagro y pude pagar la deuda y todo, pero se usó, siento más que para pagar la deuda, se usó, para sanar esa parte de mi mente que no creía, esa parte de mi mente que no confiaba, que sentía que yo tenía que hacerlo sola. Y era como que el espíritu me estaba invitando, como no tienes que hacerlo sola, como puedes poner esta carga pesada sobre mí y yo te voy a ir dando paso a paso todo lo que parece suceder es solo para fortalecer esa confianza y esa fe y que Jesús siempre está ahí sosteniéndonos de nuestra mano, incluso cuando creemos que Él no está ahí. Recientemente vimos el <laughs> capítulo de The Chosen. Sí. Eh, no sé si están viendo Los Elegidos o no sé cómo se The llama. Chosen, creo que se en llama. español también. En español. Eh, es, una serie de Jesús. Es una serie de Jesús, es gratuita y es hermosa la forma en que se lo muestra Jesús. Se mm. siente como el Jesús que siento en mi corazón, mm. ese Jesús tan amigable, tan feliz, tan amoroso eh, y en el que uno que puede ver que realmente es un estado mental que mucho más allá del que nosotros <laughs> eh, o, sí, podemos experimentar todavía en este proceso. Pero um, e, en, el último capítulo de la temporada 3, ahí estaba eh, Pedro y eh, Simón Pedro, Simón Pedro. <laughs> <laughs> y él había la mujer aparentemente había perdido un hijo y entonces él estaba pasando por un proceso así de, de, dolor y de dejar ir y porque Jesús eh, ayuda a otros pero no me ayuda a mí eh, y luego todo ese capítulo es un desarrollo en donde él estaba sintiendo lo que estaba sintiendo pero todo lo lleva a ese punto culmine de su relación con Jesús y de como, sí, de, Jesús dice, pon tus ojos en mí. Y eh, Jesús está en medio de la tormenta, eh, como eh, Pedro Simón está atravesando toda esta tormenta emocional también. Y Jesús está caminando sobre el agua y dice, Simón, Pedro, pon tus ojos en mí. Y entonces él empieza a caminar en el agua también. Y es cuando duda, que él se cae al agua, pero incluso cuando duda y se cae, Jesús está ahí para agarrarlo de la mano y levantarlo. Y en ese capítulo también, eh, ahí luego se agarran, van al bote y luego se abrazan y, Simón Pedro dice, no me dejes, no me dejes. Pero también algo hermoso de ese capítulo, siento que en el momento en que Pedro estaba atravesando eso, estaba también la mujer de Pedro, que estaba, eh, se lo muestra como al mismo tiempo, simultáneamente, orando por él y es como, como un reflejo de cómo las mentes todas están unidas en esa oración y cuando uno sana no es el único que sana, sino que todo, la mente se está sanando a medida que uno va sanando, pero siento que ese mm, episodio fue un hermoso, sí, un em, reflejo, demostración de cómo todo se está usando para fortalecer esa confianza, fortalecer esa fe y ver que cuando uno incluso duda, se cae, Jesús siempre está ahí para levantarnos de la mano, incluso cuando parece, cualquiera parezca ser el, aparente problema, ya sea mm. si algo doloroso, que puede parecer muy doloroso, como la pérdida de un hijo, puede ser, no sé cómo pagar mis deudas, todo se está... Eh, usando para fortalecer esa oración interior, esa conexión interior y ver dónde está realmente mi seguridad y con quién camino, quién camina a mi lado, quién camina en mí, delante de mí, detrás de mí, alrededor de mí, todo mm. para sentir, estoy contigo, siempre estoy contigo y nunca te dejaré, eh, siempre eh, estoy aquí para ti. Mm. Em, pero sí, <laughs> eso, ese capítulo fue, sí, muy fuerte para mí como para poder ver como dónde están mis dudas y también dónde está mi fe y dónde estoy poniendo mi confianza y en, dónde, en quién estoy manteniendo mi mirada. es como si voy a mantener mi mirada, en lo eterno. Y luego obviamente sí, en esa oración a veces pueden venir pasos prácticos eh, porque el Espíritu Santo es muy práctico, no es como, eh, todo es una ilusión, entonces no te preocupes. <laughs> ahógate, ahógate. Si todo es una ilusión, puedo hacer lo que quiero. Si todo es una ilusión, no importa nada. Y es como, no, porque sí importa, aunque entre las, ilusiones. en sí no significan nada, o todas son lo mismo, pero todas son tú creas en ellas. Pero sí, si tú crees en ellas, vas a darte cuenta por tu estado mental que no te estás sintiendo bien y que tú sí crees que, que están allí. Entonces, eh, eh, lo que sí importa es que uno eh, ore, escuche y siga esas instrucciones, porque en ese seguir las instrucciones, en esa importa lo que importa es con quién estás pensando. Entonces, al seguir las instrucciones que se te van dando, estás alineando tu sistema de pensamiento con el Espíritu Santo y desde esa alineación viene la acción. Eh, entonces, en sí, una acción no es mejor que la otra, pero ¿desde dónde viene esa acción? ¿Está siendo inspirada por el Espíritu Santo o está, eh, está, está siendo manipulada por el ego? Es como entonces es siempre todo un llamado a ver la mente de uno y ver como con quién estoy pensando. Y ahí es donde viene la oración. Y ahí, ahí donde viene el ora, escucha y sigue. Es para alinear mi pensamiento y que mi acción venga desde esa alineación y que toda que lleguemos a una coherencia, a una cohesión de todo lo que pienso, digo y hago, todo este alineado de venga del Espíritu Santo. Y eso es importante porque esa alineación es la que me va a brindar paz. Eh, y eso es lo que realmente deseo, eso es lo que realmente busco. Pero todo viene, decir eh, esto venía a la aplicación práctica es en esa alineación de ora, escucha y sigue, el espíritu instruye, es muy práctico y da una respuesta muy específica y concreta a esos problemas que la mente todavía cree tener. Entonces se le puede dar todo a, Jesús, es como te entrego este problema, aparente problema, que parece ser de finanzas, aunque en realidad es un, un problema, es como, ok, eso me está llevando a la oración me está llevando a un orar, escuchar, seguir y ver dónde está mi confianza, abrirme a experimentar el milagro, abrirme que realmente estoy siendo sostenida. Si realmente uso esa situación como cualquier otra para llegar ahí, entonces lo estoy utilizando para el propósito más santo que este mundo, sí, el propósito más santo. Entonces, sí, siento, siento mucho. Y siento que también en la parte económica hay muchas creencias también o de valía o, insuficiencia o creemos que somos abundantes porque tenemos dinero o no. Esa es una de las creencias que a mí que, en este sueño tuve que atravesar mm. y mirar que la abundancia no es que está en la parte económica. Y igual, como decías, siento que cada situación tiene una, el Espíritu Santo nos lleva a mirar algo que tal vez para tu situación era que, te, que haya un préstamo y se pague, o que te den el dinero y se pague. Pero para otra persona tal vez la respuesta es que el banco diga, no, no es necesario que pagues. O una situación que yo conozco fue la invitación. E, entregó todos esos miedos. Siento, me siento atada con esta deuda. No sé, no sé cómo hacerlo. Enséñame, muéstrame cómo, cómo puedo atravesar esta deuda. Llamó para pagar los bancos. No le contestaban. Escribía para pagar, para ver que le cómo podía hacer los pagos. Por dos meses no, no había respuesta. Ok, cuando tú sientas que lo puedo pagar, me avisas. Y fue como que en tiempo y de pronto cuando intentó llamar, no, no tiene ninguna deuda. Entonces, siempre siento que trata de ver qué hay detrás, qué emoción siento o qué pensamiento, qué creencia tengo respecto a la deuda. Y en mi experiencia, siento que hace unos años también se me invitaba a ver que mi abundancia no estaba en el dinero. Mm. Eh, hace tres años, más o menos, que también tenía mi empresa, <laughs> más o menos lo mismo, quebró, <laughs> ¿qué le voy a decir a mis papás? O sea, que yo, yo, era la, yo me podía mantener sola, aparentemente en el mundo de la forma me sentía, estoy, tengo dinero, me va bien económicamente, puedo viajar por todas partes del mundo, vivo sola, tengo, tengo mi carro, tengo todo al, año no había nada de lo que aparentemente tenía en el mundo de la forma. Y ahí fue instante a instante pedir nuevamente qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Vino la pandemia a los, a los, a los, al año, año, no sé. Y estaba viviendo sola, pero mis papás me invitaron. Mi papá me dijo, ven a vivir con nosotros, porque en la pandemia a mi mamá no le estaba cayendo bien. Y en ese momento era, he vivido tantos años sola y regresar a vivir a la casa de los papás para mí era era como, no me sentía, era como, como que regresar a ser niña, regresar a ser niña. Y oré mucho, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Yo siento resistencias por ir, pero dime qué quieres que haga. Y recuerdo que mi economía seguía bajando, seguía bajando y sentía que se me indicaba, sentía que la guía, que lo más fácil y lo más amoroso en ese momento era ir para allá. Mi economía siguió bajando y <laughs> siguió bajando y mi papá, sin saber, porque no, no le comenté esa parte económica, pero él me dijo, yo quiero que aquí tú seas feliz y que el dinero que tengas lo gastes o lo utilices para ti. Yo me voy a encargar de todos los gastos. Y ahí también era ver qué juicios y qué creencias había en mí de cómo yo ahora, adulta, no voy a poder aportar en la casa. Siento que todo se trata de atravesar los pensamientos y creencias, de atravesar esos pensamientos y creencias. Y, era ver, ¿y qué si esto no es un regalo para mí que el Espíritu Santo me está trayendo a través de mi papá? ¿Qué si el Espíritu Santo no me está queriendo mostrar lo abundante que soy, lo sostenida que soy? Y igual, y cuando hubo el viaje a Colombia, no tenía mucho dinero, pero en ese, en ese mes, ¡fum! Mis ventas aumentaron y cayó el pasaje, y luego, eh, pero hubo un pasaje que estaba a mitad de precio justo en el momento que tenía que comprarlo, y siento que la abundancia no, no tiene absolutamente nada que ver con el dinero, mm, mm. absolutamente nada que ver con el dinero. Siento que la abundancia es la confianza, la confianza de, de sentirnos sostenidas y sentirnos que lo que necesitamos para ese momento lo vamos a tener. Y si es que no lo tenemos es porque ahorita no lo necesitamos. Y que todo va a llegar en ese momento, en ese momento. Entonces también en ese tema de finanzas, si es que se tiene que pagar o no se tiene que pagar, si es que tienes que pagar ahorita o no tienes que pagar ahorita, siento que el Espíritu Santo te va a mostrar en esa oración de mm. qué tengo que hacer ahora y, y entregar esos miedos, entregar todas las creencias que hay detrás de ese no pagar la deuda o de no poder pagar la deuda. Y cuando estaba hablando también se me venía, no, no lo sé muy bien, pero una parte de la Biblia, <laughs> eh, porque en la Biblia hay una parte que dice como puedes tener todos los mejores regalos, puedes incluso tener los mejores, como habilidades eh, como psíquicas, puedes tener, no sé, ¿sabes la parte que me refiero? Está Están, los Corintios, no, bueno, no me acuerdo, <laughs> pero puedes, puedes tener no, todas las riquezas del mundo, pero sin, sin amor no significa nada. Puedes ah. incluso tener eh, habilidades psíquicas o, avances espirituales, pero sin amor no significa nada. O sea, incluso como cosas que podemos evaluar como buenas espiritualmente, pero más que todo eso, más que cualquier otra cosa, está el amor. Si siento amor dentro de mi corazón, entonces yo sé que soy lo que tengo y soy todo y soy completamente abundante, pero puedo tener todo lo que el mundo me ofrece, absolutamente todo lo que el mundo me ofrece, pero sin ese amor dentro de mi corazón no significa nada. O sea, mm. entonces es como, eh, ese es como el propósito que compartimos, creo que es sentir que lo que somos es lo que tenemos es lo que somos y que ese ser es absolutamente todo, es todo lo que puedo desear, todo lo que puedo pedir, porque lo único que quiero es sentir amor en mi corazón y ahí es donde está realmente la abundancia y solo dando que tenemos. Y ahí también es cuando aparecen las leyes del Espíritu Santo para, <laughs> eh, para detener, eh, da todo a todos. <laughs> es como, ¿qué? Ah, <laughs> para el ego es como, ¿qué? Para tener, da todo a todos. En el mundo del ego es, si das, pierdes. Pero el Espíritu enseña, que, eh, otra, eh, enseña algo completamente distinto, que transciende todo eso. Es tú, eres lo que tienes y tienes lo que eres y solo al darlo vas a experimentar quién tú eres y que tienes absolutamente todo. Date. Da, da, eh, y ahí es donde también viene el servicio y todo lo que hacemos, es como, porque ahí sentimos la verdadera alegría, es un placer de hacer la voluntad de Dios, es una dicha que viene desde adentro, de saber que me estoy alineando con el Espíritu Santo, de saber que estoy cumpliendo su propósito. Y es como, sí, para tener da todo a todos, sí, aquí estoy, doy absolutamente todo mi ser. Y en ese dar es que eh, me, experimento a mí como realmente soy y esa abundancia. Y es solo cuando pienso que me falta algo y que hay algo en el mundo que tengo que tener o algo que tengo que proteger, ahí siento la, el sistema de pensamiento del ego, que es uno de carencia, y ahí es cuando no me siento bien y es como, ok, no me estoy sintiendo bien. El único correcto uso de juicio, no me estoy sintiendo bien. Ayuda, Espíritu Santo. Y ahí es como, en esa oración viene de vuelta la oración a la, a la alineación y saber de regreso, eh, sí, quién soy, quién soy, que tengo absolutamente todo en ese ser. Mm, que al final las formas todo es hacia el amor. por ejemplo, el acto de mi papá es, es un compartir amor, que aparentemente es en forma de finanza, de, de dinero, o de, pero es es el compartir. El propósito del todo al final es el compartir ese amor. <laughs> Gracias. ¿Hay una pregunta más? Sí. Ok, de Candela, en Facebook. ¿Cómo llamarías a Jesús con otras palabras en presencia y desde la experiencia? Espíritu Santo. <laughs> Amor. <laughs> El Espíritu, mi corazón. Es mi sostén, es mi amigo, es mi ser. Que me consuela, que me sostiene, no sé. Que muchas veces viene, viene a mi mente esta imagen como que estoy, como que Jesús me está casi que cargando y yo estoy solo ahí abrazada como que eso lo usa, lo siento mucho Y, lo, que, lo, que David también dijo el día de la apertura, que Jesús es el símbolo del Cristo, del Cristo que habita en nosotros, de ese Cristo que nos está sosteniendo, que nos recuerda que no somos este personaje y esta identidad. Y en mí también viene mucho ese, en ese momento, también a través de la imagen de Jesús, el... Eh, en distintas formas, o que me está cargando, o que me agarra de la mano, te estoy sosteniendo, estás, estoy aquí contigo, estamos atravesando estas creencias que solamente son creencias. O cuando pasó, cuando estaba viniendo para acá, lo que pasó en el viaje, todo, <laughs> estoy corriendo contigo para alcanzar el vuelo, vamos, me siento cansada, nos detenemos, pero es, es mi compañero, siento que se vuelve ese compañero en todo momento, eh, que está ahí en, las alegrías y, en ese momento también de alentarme a, atravesar esos miedos, a, soltar esas creencias. Siento que es mi alentador, mm. eso siento mi alentador. Y sabes, <laughs> se me vino una canción Marina canta. Canta, Marina, canta. Eres el amor de mi vida. Te lo dice mi corazón que, no, te, olvida. es como esa unión, eso llama, es como esa conexión, es como. Es, es una, es, sí, un amor que me llama y que llamo. Es una unión es como si una unión que es tan profunda, es a veces como hay tanta intimidad en esa relación, hay tanta conexión en esa relación. Es como que sí, la uno la puede llamar Jesús, pero la puede llamar como espíritu interior, ser superior, el nombre que uno con el que uno resuene, pero se siente como que viene desde adentro y está en la mente de uno y es como esa comunicación constante que va mm. como, te amo y sé que me amas, como, y a veces que vienen estas canciones hermosas, hay una canción hermosa que se llama Love Note, eh, ah, que se llama Nota de Amor, y es como, es una, eh, es hermosa la canción, es una canción que Jesús canta, nos canta a nosotros, y la primera vez que la escuché, un hermano me dijo, eh, eh, tengo esta canción para ti, un, un eh, compañero, un <laughs> amigo, me <laughs> dijo, escucha esta canción y cuando, se, cuando escuché esa canción sentí como a través de ese compañero el mm. amor de Jesús y era como, and I love you in the morning, in the morning, y como estoy, sí, es como soy, soy, esta es mi nota de amor hacia ti. La puedes mm. escuchar, te amo. Estoy delante de ti, detrás de ti, debajo de ti, estoy alrededor tuyo, puedes escuchar este amor mm puedes escuchar mi nota de amor. Entonces siento que Jesús sí es como que no, como me habla de todas partes, es como lo interno y lo externo está todo en unión, todos los reflejos de ese amor que me dicen, estoy aquí contigo, te amo, estoy delante de ti, estoy ah, dentro de ti, estoy por todas partes, baila conmigo, come conmigo, canta conmigo es como, sí, esa, e, ese, ese compañero, ese alentador, eh, eh, <laughs> es mi todo. <laughs> ¿Cómo puedo proclamar mi amor? Hay también otra canción que se llama Rooftops, que es como ah. por encima de como, Del techo. Y dice, From the rooftops I proclaim that I am yours. La, canción de la adoración que todos estamos ahí bailando. sí, es como proclamo los cuatro vientos que soy tuya, básicamente esa es la canción. Pero sí, cuando alguien dice Jesús para ti, es como, oh, no me, pero más, empiezo No me preguntes. No, no me descuerdo, no me descuerdo, que no paro, que no paro. No, me no, no, hasta que no paro. Soy incansable. Sí, precioso. Y, y, hay algo que se me vino y es lo que la comunidad nos invita a practicar. Esa intimidad que tenemos con Jesús, con Cristo, que no tenemos ningún miedo de decirle nuestros miedos, que no tenemos ningún miedo ni ningún reparo, siento esto, ayúdame, es a empezar a compartirlo aquí, en comunidad, en sacar nuestros pensamientos privados, en ver que no hay nada malo detrás de eso, es algo que estoy atravesando también, el, sacar estos pensamientos, mm. el, ver la irrealidad del valor que yo le di a cada pensamiento de miedo que significa en mi mente. Y, y ver el Cristo en todos mis hermanos, como me relaciono la relación que yo tengo con Jesús, con Cristo, es de esa de te abro todo, te abro mi corazón, te, te muestro todo lo que tengo para que me ayudes. Y es empezar a ver también el Cristo en todos mis hermanos, que es la práctica, que, aquí voy, que aquí voy, que aquí voy <laughs> mm. en la mm. comunidad. Mm. Sí, es como lo que, lo que se dice mucho aquí es también como el problema no son los pensamientos que estés teniendo, sino que los estés ocultando como de la luz del Espíritu Santo, porque ahí es cuando empiezan a, no sé, como que no pueden sanar o no podemos encontrar esa liberación y se siente muy pesado y difícil. Y mm, no sé, eso ha sido un regalo inmenso para mí, como poder mostrarme tal y como soy, tal y como me siento, eso sea bien, triste, enojada o feliz, riendo, eh, no sé, como poder mostrar todos los aspectos de de, de esto que está sanando, como y esa confianza de que estoy siendo sostenida también también va hablando de los pensamientos privados, es porque uno busca la santidad, o sea, si quiero ser santo, oh my God, me está mirando quiero ser santo Señor, porque <laughs> tú me está mirando todas las canciones, pero uno dice, bueno, quiero, eh, Jesús me está, ahora estamos en las lecciones de calendario con todas estas... Soy bendito por ser Dios. todas estas, lecciones de, santidad, pero <laughs> eh, uno a veces piensa, oh, oh, empieza a caminar y dice, oh, tengo que santificarme para poder, tengo que actuar para poder ser, o sea, para poder... Ser digno. Ser digno. Y él, es, como, es como, no, no, es como no tienes que tener, no es que no tienes que tener pensamientos impuros, sino que es que no tienes que tener ninguno que quieras retener, ocultar. Entonces cuando nos unimos con, cuando a veces somos indicados a hablar a un hermano, y no lo hacemos es o oh, por qué, o sea, y también eso es lo que decía Urpi, que todo es acerca de nuestras creencias al respecto acerca de nuestra valía y es como, oh, ¿por qué no lo estoy ¿Por qué no lo estoy compartiendo? ¿Qué es lo que creo acerca de esto? Y ah, una vez que uno lo sí lo comparte, es ahí realmente es como, ok, te lo ofrezco Espíritu Santo. Y ahí estoy, ya ah, y en ese dar es que estoy abierto también a ah, recibir y ver que sí soy merecedor de todo, pero eran solo esos pensamientos que quería ocultar y porque los quería hacer reales, porque cuando los oculto es como los hago, los Ah. No son reales, pero los hago reales en mi experiencia. Y cuando los comparto con el Espíritu Santo, que a través puede ser un, hermano a quien se los comparto, ahí me abro a ver, oh, en realidad no era lo que creía ser, era solo un pensamiento y era un pensamiento de miedo. Y en la luz como desaparece, es como, puff, como no era nada, no era lo que creía, era, no era lo que el ego me decía que era. Incluso, y a, como, y a veces sí, cuando uno los retiene los hace como verdaderos, como esto es quién soy o así es como son las cosas. Se hacen gigantes. Se hacen gigantes. Y es como, y una vez que los comparten es como, wow, <laughs> no sé de qué estaba hablando, <laughs> olvida eso. <laughs> Y hay, un ejemplo que leí en un, en un libro que, sacó de Babán y era, eh, era que era como un cuento, algo así, que había, que había un hombre que tenía mucho miedo porque creía que había una serpiente afuera y no, no entraba a su casa, no, pasaba por un lado por no ver esa, esa serpiente. Y no durmió, se aterró. Al día siguiente, cuando va a ver, no era una serpiente, era una cuerda. Mm. Entonces es todo, sea, todos los miedos que hay de todas en todas las creencias, en todos los pensamientos, pero cuando nos atrevemos a verlo, porque este, en este cuento no se atrevía a acercarse, no se atrevía a acercarse a la serpiente, porque sentía que si iba a ir, la, serpiente le iba a morder, le iba a comer. Nuestro <laughs> drama que el ego siempre nos cuenta. <laughs> Pero cuando se acercó no era más que una cuerda. Y siento que eso es lo que nos pasa con nuestros pensamientos. Sí, 100%. <laughs> sí. Bueno, creo que los, los, cue los cohetes, los... <laughs> Así es, ese no es un cuento, pum, pum, pum, sí, sí. El gran final. Sí, sí, sí. Nos, invitan a ese, a ese gran cierre. Pum, pum, pum, con, juegos artificiales. Con juegos artificiales, con juegos artificiales que acaban de sonar. Mm. Y bueno. gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y esperamos verlos el próximo jueves. Pueden dejar en los comentarios si tienen más preguntas y si no se respondieron hoy para la próxima semana. Eh, pero queremos seguir nutriendo esta conexión con todos ustedes. Gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y estamos aquí juntos, juntos, descubriéndonos y recordando nuestro llamado. <laughs> Al amor. <laughs>